स्वागत छ तपाईँहरूलाई साइमन राई युट्युब च्यानलमा म हो Simon Rai founder and CEO of your own internet business platform Simon John dot com यस सबैजना साथीहरूलाई साइमन जोन डट कमको विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ थाहा छ how they can make profit from Simon John dot com भनेर ओके सो विशेष गरेर सिन्स टु थाउजन्ड एटिनबाट internet affiliate marketing digital marketing blogging blogging साथसाथै कन्सल्टिङ कोचिङको काम मैले इन्टरनेटमा गर्दै आइराखेको छु भने अरू बिजनेसहरू पनि मैले यहाँ लोकल्ली चाहिँ स्टार्टअप गरेको छु okay I have team share agency अनि कन्सल्टिङ uh, एउटा चाहिँ consultancy we are running here so आज म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर मैले सोसल मिडिया मार्केटिङसँग रिलेटेड कुराहरू नै सिकाउने गर्छु त्यो भएको हुनाले यहाँ एउटा सानो कुरा हामी सिक्न गइरहेको छौँ आशा छ तपाईँहरूलाई एट द इन्ड यो भिडियो मनपर्छ र तपाईँहरूले पनि सेम कुरा चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु सो विशेष गरेर फेसबुक मार्केटिङको विषयमा धेरै अगाडिदेखि मैले सिकाउँदै आइराखेको छु र म अझ पनि धेरै कुरा चाहिँ सिक्वेन्सियल्ली तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउँदै जानेछु नट ओन्ली फेसबुक ओके इन्स्टाग्रामको विषयमा युट्युबको विषयमा लिङ्कडिनको विषयमा ओके सो यो प्लेटफर्म्सहरूबाट चाहिँ कसरी प्रफिट म्याक्सिमम लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा म तपाईँहरूलाई अवश्य मैले सिकाउनेछु किनभने आजको मेरो सबैभन्दा इन्कमको सोर्स हेर्ने हो भने social media is the biggest platform for me okay per month टुदेखि थ्री लाख फोर लाख एभरेजमा यो रेन्ज बढ्दै नै छ सोसियल मिडियाको युजबाट है सो इन्टरनेट बिजनेस गर्नुहोस् होस् अरू बिजनेस गरेर होस् मैले maximum social media business use गर्ने गर्छु सोसियल डिजिटल प्लेटफर्म चाहिँ मैले आफ्नो बिजनेसमा युज गर्ने गर्छु सो आज चाहिँ यो भिडियोमा विशेष गरेर फेसबुकभित्र पनि तिनवटा क्याटेगोरी तिनवटा प्रोफाइलहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ तपाईँको फेसबुक प्रोफाइल हुन्छ फेसबुक पेज हुन्छ ओके र फेसबुक ग्रुप हुन्छ र यी तिनवटा प्लेटफर्म्सहरूको चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नै फिचर्स आफ्नै क्याटेगोरी रहेको छ आफ्नै एडभान्टेजेसहरू रहेको छ सो त्यही मध्ये आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेसबुकको ग्रुप कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ सिकाउन गइराखेको छु ओके सो यहाँ म तपाईँहरूलाई स्क्रिन सेयर गरेर अगाडि बढाउन चाहन्छु let's here we go okay so simply तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो फेसबुकमा जानुहोस् ओके फेसबुक ओपन गर्नुहोस् एन्ड देन आफ्टर यहाँ गइसके पछाडि तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने सिम्पली यो तपाईँहरूको प्रोफाइल रह्यो यहाँबाट जानुहोस् ओके सो यहाँबाट जानुहोस् तपाईँहरू यो क्रिएट गर्ने अप्सन देखिन्छ मेबी इन्टरनेट अलिकति स्लो त्यही भएर स्लो भयो होला बट अल्सो विल वर्क अनि है here we go अब हामी ग्रुप क्रिएट गर्न जाँदैछौँ ओके सो अब यहाँ हामी अहिले ग्रुप क्रिएट गर्न जाँदैछौँ नट एड नट पेज है नट इभेन्ट हामी चाहिँ ग्रुप क्रिएट गर्न जाँदैछौँ सो हामी सिम्पली यो ग्रुपमा क्लिक गर्छौँ ओके एन्ड देन आफ्टर ग्रुपमा क्लिक गरिसके पछाडि यो छ र अब यहाँ ग्रुप नेम दिनुहोस् यदि तपाईँले एफिलेट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने एफिलेट मार्केटिङ बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ कोर्सेस हुनसक्छ डिजिटल मार्केटिङ ग्रुप हुनसक्छ यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कुनै लोकल रेस्टुरेन्ट बिजनेसहरू गर्नुहुन्छ भने आफ्नै लोकल रेस्टुरेन्टहरूको आफ्नै बिजनेसहरूको नाम राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले कुन सर्भिस अथवा कुन प्रडक्ट यो ग्रुपमा तपाईँले प्रमोट गर्नुहुन्छ त्यही विषयमा तपाईँले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ ओके सो म यहाँ चाहिँ रुम रुम सर्भिसको लागि विशेष यो ग्रुप क्रिएट गर्दैछु सो म चाहिँ रुम्स इन पोखरा भनेर चाहिँ म यो पेजको नाम राख्छु okay rooms in Pokhara I don't want make capital सबै स्मल स्मल राख्नेछ है र तपाईँले आफ्नो ग्रुपलाई प्राइभेट गर्ने कि पब्लिक गर्ने त्यो तपाईँको कुरा रहन्छ सो म चाहिँ यो सबै धेरैमा फैलाउन चाहन्छु so that's why I want make public private र पब्लिकमा के हुन्छ भने प्राइभेटमा चाहिँ तपाईँको एकदमै क्लोज तपाईँले चाहिएको व्यक्ति मात्र आफ्नो ग्रुपमा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ मिन्स तपाईँहरूले कतिपय कोर्सेसहरू सिकाउनुहुन्छ भने स्किल्सहरू सिकाउनुहुन्छ भने आइडियाहरू सिकाउनुहुन्छ भने प्राइभेटली दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन अथवा चाहिँ कतिपय तपाईँको आफ्नो सिक्रेटलाई एक ठाउँमा चाहिँ राख्नु छ भने चाहिँ प्राइभेट राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो केसमा मैले प्राइभेटली धेरै कुराहरू राख्छ इभन मेरो फ्युचर प्लानिङहरूको विषयमा अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले क्रिएट गरेको कन्टेन्टहरूको विषयमा एन्ड देन आफ्टर चाहिँ मलाई एकदमै फ्रुटफुल राम्रो राम्रो कुराहरू जुन म प्राइभेटली स्टडी गर्छु त्यो कुराहरू चाहिँ म प्राइभेटमा राख्ने गर्छु सो यस्तै तपाईँहरूको पनि केही प्राइभेट कुराहरू छ भने प्राइभेटली राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले चाहिँ ती कुराहरू एक्सपोज गर्नुहुन्छ जस्तो मेरो त अहिले सर्भिस भएको हुनाले वेली आई वान्ट टु पब्लिक इन्ट होइन धेरै मास म पुऱ्याउन चाहन्छु त्यो कारणले गर्दा पब्लिक गर्छु यदि लाइक तपाईँहरूको पनि त्यस्तै कुराहरू प्राइभेटसम्म प्राइभेसी प्राइभेटली पनि राख्न सक्नुहुन्छ र पब्लिक गर्न मन छ भने धेरै माझ तपाईँको बिजनेस तपाईँको सर्भिस तपाईँको प्रडक्ट धेरै माझ पुऱ्याउनुहुन्छ भने पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो आफ्टर द्याट तपाईँले आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई इनरोल गराउन सक्नुहुन्छ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज तपाईँको अब इन्टरनेट मार्केटिङ विशेष गरेर सर्भिस बेसिस कुराहरू भयो त अल ओभर जसलाई पनि इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो म इन्भाइट गर्छु one of member Vijay Kumar हुनसक्छ देन आफ्टर हुनसक्छ नेक्स्ट समोन ओके एन्ड अरू अरू हुनसक्छ यसरी चाहिँ तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो यसरी तपाईँले इन्भाइट गरिसके पछाडि यहाँ कभर फोटो मागेको छ है अब फर्स्टमा कभर फोटो मागेको छु सिम्पली म एउटा यदि तपाईँहरूसँग ग्राफिक डिजाइन गर्ने स्किल्स छैन भने म एउटा सिम्पल टेक्निक तपाईँहरूलाई सिकाउँछु एउटा सिम्पल सफ्टवेयर युज गर्न म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु त्यो सफ्टवेयरको नाम हो क्यानभा डट कम र क्यानभा डट कमको विषयमा सम्भवतः म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप एउटा ट्युटोरियल नै बनाउनेछु यदि क्यानभा डट कम तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् जस्तो सुकै तपाईँहरूसँग ग्राफिक डिजाइनको स्किल छैन भने चाहिँ एकदमै best and the best software हो क्यानभा डट कम सो अब फेसबुक ग्रुपको कभर डिजाइन गर्नको लागि फर्स्टमा त हामी गुगली गर्नु पऱ्यो गुगल गर्नु पऱ्यो आई मिन है सो गुगलमा गएर तपाईँहरूले फेस बुक कभर साइज भनेर हान्नुहोस् यो टाइप गरिसके पछाडि यसले दिन्छ फेसबुक कभर साइज भनेको चाहिँ वाइड वाइडमा चाहिँ तपाईँको कति हुँदो रहेछ एट ट्वेन्टी हुँदो रहेछ सो यो क्रिएट डिजाइनमा जाने अनि त्यस पछाडि कस्टम एरेन्ज भन्ने डिमेन्सन्स गर्ने अनि त्यस पछाडि यो हाइटमा हाम्रो कति थियो थ्री नोबेल पिक्सलको चाहिँ थियो होइन सो अब यो गरिसके पछाडि फेरि डिजाइन जाने ओके यो क्यानभा डट कमको पनि म सुन तपाईँहरूलाई भिडियो लन्च गर्नेछु अनि त्यस पछाडि already I have a one एउटा चाहिँ uh, के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने I have a one thing that is के हो भने अलरेडी um, एउटा फोटो छ म त्यसलाई नै लिन चाहेँ okay So, rooms in Pokhara, whatever your photos are. L line a page collide uh, cover on a But yet, maybe will they come over on a prison? So, just the line on Okay, so what we can do is we can change our group और ग्रुप सर्च करना है तो लेट्स से अरू ग्रुप बाँकी कस्तो छ यसले डिस्टर्ब गरेको पनि हुनसक्छ अरूमा चाहिँ रुम्स इन पोखरा भनेर अब सर्च गरौँ is that uh, rooms correct let search out group हामी सर्च गरौँ है यदि ग्रुपमा राम्रो छ भने त्यो पिक्चरलाई म लिन्छु है नत्र I can take other as well okay यसमा छैन भने ओके द्याट्स फाइन हामी के गर्न सक्छौँ भने गुगलमा जाने and this person room rent. Whatever time running and then after rent uh, rooms rent rooms rent design okay यो छैन भने अब म नेक्स्ट अप्सन के चुज गर्छु भने लेट सपोज यो डिजाइन रहेछ बिचरा यो डिजाइन गर्न पनि नजानेर हाल्नु रहेछ okay what I can do is that rules in Pokhara भनेर अर्को पिक्चरलाई म यहाँ यो छ होइन यसलाई चाहिँ म के गर्छु सिम्पली सेभ गर्छु के राखौँ रुम्स है सो अब जाउँ हाम्रो यहाँ छ अब यो अपलोड गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ what we can do is फोल्डरबाट जाने होइन न अपलोडबाट जाने अपलोड गइसके पछाडि अपलोड इमेज भन्ने अप्सन आउँछ र त्यस पछाडि डिभाइसमा जाने देन आफ्टर यहाँ मैले डाउनलोड भने गरेको छु रुट्स भनेर मैले टाइप गरेँ भने आयो र यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु त अपलोड गर्छु र अब simply what I can do is that बिचमा एन्ड देन आफ्टर यो म मजाले एक दिन यो सिकाउने नै छु तपाईँहरूलाई यो के को विषयमा भनेर हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ It's not, it's good. you want a section or do I want a section? Which one? I like. Mm -hmm. I think black is suitable for this. Yeah, black नै मैले राखेँ ओके यो क्यानभा डट कमको विषयमा म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु जेपिजीमा जाने जसलाई डाउनलोड गरिदिने okay then after as over download, भइसके पछाडि डाउनलोड हुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू सिम्पली अघिको ठाउँमा जाने र अपलोड कभरमा जाने ओके सो अघि हामीले बनाएको कभर हालिदिने होइन अनि त्यस पछाडि यसरी हामीले पछाडि टक्कै चाहिँ यो केमा जान्छ त कभरमा जान्छ ओके सो यति गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले अब क्रिएट अ ग्रुप गरिदिने ओके सो अलिकति यो लामो भिडियो भयो होला र पनि तपाईँहरूले पक्कै धेरै कुराहरू सिकिराख्नु भएको छ भने अपडेट चाहिँ गरेको छ ओके सो अब यस पछाडि तपाईँहरूले सिम्पली के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने वेन यु डु दिस तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ मजाले चाहिँ आफ्नो सेटिङहरू अझ मिलाउन सक्नुहुन्छ ओके डिस्क्रिप्सन दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ यो ग्रुप कस्तो हो होइन this This group is for room renting service renting service who really chosen in Uhura Valley and well as who? are servicing who are servicing customer in side over value भनेर यसरी यसलाई डिस्क्रिप्सन दिउँ अनि त्यस पछाडि यसलाई सेभ गरिदिउँ ओके सो यसरी यो गर्न सकिने भयो र यो नै सबै कुरा रहन्छ र देन आफ्टर चाहिँ यहाँभित्र धेरै कुराहरू पनि हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ सेटिङ मिलाउन सक्छौँ र तपाईँहरू सुरु सुरुमा अब मान्छे खोज्नु पर्यो भने सुरु सुरुमा जोइन गर्न सक्छन् होइन त्यसको लागि चाहिँ what we can do is यहाँबाट चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ धेरै एभ्री डे होइन एउटा यो फेसबुकको पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुन्छ एभ्री डे चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ फिफ्टिन ट्वेन्टी त्यतिजना साथीहरूलाई चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ होइन let suppose what we can do यसलाई इन्भाइट गरौँ अरू हुनसक्छ अलिकति नेट स्लो छ anyway in this way we can invite more friends है यहाँ चाहिँ इन्भाइट गर्न सकिन्छ अनि देन आफ्टर यो त भयो र बाँकी रहन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने कुराहरू यति गरिसके पछाडि जस्तो तपाईँहरू मेम्बर रिक्वेस्ट आएको यहाँ तलपट्टि सबै यहाँ सेटिङ अप्सनहरू हुन्छ है जस्तो तपाईँको मेम्बर रिक्वेस्ट आएको छ भने यहाँ हुन्छ होइन कसैले एप्रुभ गर्न चाहेको छ भने यहाँबाट हुन्छ अनि अहिले कोही छैन होइन नो पेन्डिङ मेम्बर्स अनि त्यस पछाडि हुनसक्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ एप्रुभल गर्नुपर्ने कुराहरू हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि पेन्डिङ पोस्टहरू छ भने यहाँ हुनसक्छ टपिक पोस्टहरू छ भने यहाँ हुन्छ सेड्युल पोस्ट छ भने हुन्छ एक्टिभिटी यहाँ यदि अब ग्रुप रुल्स तपाईँले चाहिँ राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ स्टार्ट गरेर ओके अनि त्यस पछाडि किवर्ड्स राख्न मन छ भने यहाँ राख्न सकिन्छ मैले किवर्ड्स राख्छु पोखरा पोखरा अनि अरू हुनसक्छ के के हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ पोखरा मेन्टिङ यसरी मैले अरू के राख्न सक्छु रुम मेन्टिङ यसरी राख्ने ओके सो यो चाहिँ रह्यो किवर्ड्सको कुराहरू रुम्स द्याट्स अल यति राखौँ ओके सो यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने कसैले चाहिँ यो किवर्ड हान्यो भने तपाईँको ग्रुप आउन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको कस्तो क्वालिटीको ग्रुप छ यो सबै छ देन नेक्स्ट छ तल सेटिङ छ यो सेटिङमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ नेम एन्ड डिस्क्रिप्सन ओके जस्तो मैले अघि दिइसकेको छु डिस्क्रिप्सन अनि त्यस पछाडि next next next next next के गर्न सक्नुहुन्छ यो सँगसँगै लोकेसन दिन सक्नुहुन्छ let suppose we give our location Pokhara Pokhara city यसलाई सेभ गरौँ अनि त्यस पछाडि नेक्स्ट हामीले कलरहरू चुज गर्न मन छ ग्रुपको कलरहरू चुज गर्न मन छ भने यहाँ नर्मली चुज गर्न सक्छौँ हामीसँग नर्मल जे छ त्यही हामीले राख्यौँ अनि त्यस पछाडि ग्रुप टाइपमा हामीले राख्न सक्छौँ general buy and sell gaming social media jobs work parenting हामीले चाहिँ के राख्यौँ त नर्मल जेनरल है जेनरल राख्यौँ only work related profile in co-members and tech members without adding their friends हमिले general बंदा पनी हमिले work कराहो that's fine general कने हमें action okay and then after next छो uh, job feature है ना मिसाल okay rooms on छो अनेक this पर चारी uh, mentorship हामीले अहिले केही नराखौँ जे छ त्यही ठिक छ अनि त्यस पछाडि यो धेरै फिचर्सहरू यस्तो राम्रो राम्रो फिचर्सहरू आएछ ओके यस्तो फिचर्सहरू आएछ विच इज एकदमै राम्रो ओके सो यो कुराहरू छ यो कुराहरू छ यो कुराहरू छ अनि त्यस पछाडि manage memberships who can join this group भनेर भनेको छ यसमा हामीले अप्सन दिन सक्छौँ profile and pages only profile भनेर हामीले चाहिँ बोथलाई अलो गर्छौँ अनि त्यस पछाडि नेक्स्टमा छ anyone in this group who can join page profile who can approve this भन्दाखेरि एनी वान राख्थ्यौँ ओन्ली यदि आफैले मात्र तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने ओन्ली मोडरेटर एन्ड एडमिन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर बट मैले एनी वान गर्छु सो यो ठिक छ and then after who is pre approve join भन्ने अप्सन छ यसमा अनि यसमा चाहिँ अहिले नर्मल्ली हामी केही राख्दैनौँ okay who is pre approve to join भनेर नोबडी अहिले राख्यौँ हामी And this Pachari manage discussion who can post in this group, anyone in the group, any approval of members post, uh, one nation. Uh, post by member must be approved by admin or moderator. Members can post directly into the group अहिले हामी सबैले पोस्ट गर्न सक्ने राखिदिन्छौँ र नेक्स्ट भनेको चाहिँ लिङ्क पेजेस अब तपाईँले आफ्नो पेज लिङ्क गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट पेज गर लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ I think we don't have that link so मैले यहाँ चाहिँ लिङ्क गर्न चाहिँ बट लेटर म त्यो पेजलाई एडमिन गराएर चाहिँ यहाँ लिङ्क गर्छु ओके अनि त्यस पछाडि रिकमेन्डेड ग्रुप्स मध्ये um, कुन ग्रुप्सलाई चाहिँ यहाँबाट रिकमेन्ड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ म एउटा ग्रुप रिकमेन्ड गर्छु um, मेरो आफ्नै ग्रुप म रिकमेन्ड गर्छु यो लगभग एक लाख uh, तिन हजार ग्रुप छ साइमन राई भन्ने ग्रुप यही रिकमेन्ड मैले गर्न चाहेँ अनि त्यस पछाडि एप्स छैन सो यसरी चाहिँ सबै सेटअप गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यो सेटअप गरिसके पछाडि के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो इफ सम वान हामी कसैले चाहिँ यो ग्रुप हेऱ्यो भने यो ग्रुप हेऱ्यो भने चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ हेर्ने अप्सन पाउँछ okay rooms in rooms in Pokhara homes in Pokhara कसैले चाहिँ ग्रुप सर्च गर्यो भने के हुने भयो त सजिलो ढङ्गले चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हेर्न पाउने भए ओके सो अब कोही व्यक्ति चाहिँ अबाउटमा गएर हेऱ्यो भने चाहिँ ग्रुपको विषयमा सबै कुरा उसले थाहा पाउँछ र यसरी चाहिँ every day every day consistently चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ यसरी चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो बिजनेसको लागि र one of the best and the best फिचर्समध्ये यो फेसबुक ग्रुप एकदमै पावरफुल एकदमै पावरफुल साइट हो जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिक्रेट कुराहरू राख्नेदेखि लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नर्मल कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ तरिकाले चाहिँ बढाउन सक्नुहुन्छ ओके सो तपाईँहरूले रिजल्ट देखिहाल्नुभयो normally I have many groups. I one of the my personal groups. I'm on Rai Shop. Lagbak uh, 1 lakh 3,000 members of the group. And, uh, personally, we share uh, many things. I know businesses, official, this was all life money group This is going to all life money. Yes, you platform, enroll by option. So, this thing. Platform तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको एकदमै प्यासन इन्ट्रेस्ट भएको सब्जेक्टमा होस् या अथवा चाहिँ तपाईँहरूको सिक्रेट कुराहरू चाहिँ पर्सनल्ली राख्यो पर्सनल्ली राख्नको लागि होस् एकदमै यो फेसबुकको ग्रुप चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको बिजनेसको लागि फ्रुटफुल हुनेछ सो आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियोबाट केही न केही धेरै कुराहरू अभियसली सिक्नुभयो होला र thank you so much everyone see you in the next video मलाई नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट गाइडेन्स लिएर चाहिँ प्रेजेन्ट हुनेछु so have a great time everyone thank you so much at the end तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोलाई अझै पनि सब्सक्राइब युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् बेल नोटिफिकेसन हिट गर्नुहोस् ताकि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले पाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ नोटिफाई तपाईँलाई हुनेछ सो थ्याङ्क यू